Apresentando eu, papai Jujuba Nanica. No canal Jujuba, Jujuba Nanica. Faz para mais um vídeo hoje, nós estamos aqui para um vídeo de códigos de Robux. Mas antes de tudo, vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para seus amigos. Yeah! E é isso, fiquem com o vídeo.